今日はただス壊して 申し訳ありませんが、じはいかなければならないみんな。ねえ、レイムズ。 動されました。あなたの小さなガールフレンドは誰ですか何のことを言っているのですか どうされました私はあなたと別れています。エイミー。エルは何をしましたかそして、あなたは、まだ尋ねる彼女は、本当にあなたを愛していました、詐欺師。ああ、彼は私の兄弟。 we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution